Мужчина и женщина. Вечное стремление к счастью. Любовь словно птица. Жизнь как полет. 28 и 29 июня. Мировая премьера балета «Ор и Ора» на сцене